Всем привет! С вами Светлана Денисова. Сегодня хочу вам рассказать а, основную ошибку, которую делают люди, которые начинают изучать английский язык. Точнее, которые думают, что нужно сделать, чтобы начать английский язык. Итак, а, ошибка состоит в том, что вы, когда начинаете, вы думаете, что вам нужно переехать жить или обучаться в страну изучаемого языка. Итак, это не так. Вы должны понимать, что а, при, когда вы приезжаете в страну а, изучаемого языка, в Англию, там, э, Австрию, эм, куда-нибудь в Европу или в Америку, э, в Канаду, вы начинаете что делать? ваши сразу действия. Вы ищете э, себе преподавателя, который будет с вами заниматься индивидуально. Вот смотрите, вы начинаете погружаться в английский язык, начинает, у вас происходит, первое, что у вас происходит, когда вы находитесь в стране из исчамого языка, у вас происходит cultural clash. Это, столкновение, это культурный шок. Что такое культурный шок? А, вы всю жизнь говорили на русском языке. Вы полностью переключаетесь на английский и вообще не понимаете, что происходит вокруг. То есть у вас полная каша в голове. Вы не знаете, как говорить, и как они говорят вообще, не быстро, очень что-то там пытаются вам объяснить, вы ничего не понимаете, тоже не можете ничего объяснить. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вы замолкаете. А, этот процесс может длиться на самом деле от двух недель и больше. А, здесь вы можете, вот вплоть до того, что люди прям бросают учить английский язык. Вообще говорят, что все это не мое, я не умею, у меня нет способностей, там и все такое прочее, да. Вот. А, это тоже, это процесс достаточно серьезный и длительный. Это учеными уже установлено, что cultural clash, вот этот культурный шок, он очень по-серьезному влияет на мозг человека. А, поэтому, что необходимо, когда вы начинаете учить английский язык? Вам необходимо понимать, что нужно начинать учить язык с тем человеком, с которым, а, который говорит на вашем языке, в данном случае на русском. Э, посмотрите теперь пример. Либо вы будете учить несколько месяцев английский язык э, с нуля, в лучшем случае в другой э, стране, пока вы пройдете все процессы адаптации, пока вы пройдете шок, одно, другое, третье, вы теряете время, вы теряете деньги. Э, если вы начинаете учить потихонечку, а, где-то хотя бы там понемножечку в день или хотя бы три раза в неделю здесь, в России, э, с преподавателем, который вам может объяснить на русском языке а, всю структуру английского языка, а, вы начинаете потихонечку говорить на языке, у вас не возникает никаких э, клэшев в голове, никаких столкновений, <laughs> и таким образом вы идете по структуре э, английского языка. Так вот, а, теперь самое важное, что хотела сказать, что э, это миф. Развейте, пожалуйста, в своей голове, что э, живя в стране изучаемого языка, вы сможете быстрее выучить текст. Если э, английский язык, если вы знаете, если вы говорите, то, возможно, да. Но если вы новичок, если вы не знаете английского языка, поверьте, ничего не получится. Лучше идти по структуре, вот по схеме, которую я вам рассказала. А, сейчас, если вы приняли для себя решение, что вы хотите заговорить, не учить, э, не писать, а именно заговорить на английском языке, а, внизу под видео вы видите ссылку на мой аккаунт ВКонтакте, а, пишите мне сообщение, мы начнем с вами заниматься индивидуально. Самое главное, что вы получите от меня бонус, подарок, это первый урок абсолютно бесплатно. Поэтому до встречи, жду вас, приходите ко мне, мы будем говорить на английском. Пока-пока, с вами была Светлана Денисова.